للموسيقى هو أول نسخة من المهرجان عم نعملها هالسنة هي نسخة تجريبية الهدف من المهرجان إنه نحن آه، أول شيء نخلي الموسيقى متاحة لأهل طرابلس الشغلة الثانية اللي حبينا كمان إنه بطريقه انه اذا نحن عم نعمل هالمعرض عم نضوي على المشاكل اللي عم بتواجهها المعرض لانه معظم الاساسات اللي عم نشوفها هون هي مهدده بالانهيار وكل شيء فعم نحس انه كمان هي مسؤوليه انه نحن نضوي على هيدا الشيء ويمكن نقدر نساعد يعني كمان او نساهم بترميم المعرض بلشت فكره المهرجان من وراء تعاون لنا مع رمان آه، مدينا من كم شهر آه، اتفاقيه بين مدينه طرابلس من خلال رمان آه، مدينة بيروت من خلالنا ومدينة بلفار من خلال مهرجان فيمو وهيدا المهرجان هي هو الخطوة الأولى من هذه الاتفاقية والهدف منه هو أنه نضوي على مدينة طرابلس أكثر حابين نعمله بالمعرض لنضوي على تاريخ المعرض والمساحة نفسها لأنه هي للأسف يعني صرح ما كثير آه، معروف آه، لدى اغلب اللبنانيين وللاسف حتى الاهل طرابلس هو ممنوع عليهم يفوتوا بالايام العاديه، نحن لما انشانا رمان كان الهدف تبع اول شيء لدعم الموسيقيين آه، بمدينه طرابلس وشمال لبنان، نحن نسعى دائما بالايفنتات انه نعملها بالمساحات العامه تكون انه آه، اهل طرابلس واهل الشمال عندهم حريه الوصول لهيدي المواهب والبرامج الفنيه ما تكون حكر على فئه معينه من الناس بيروت سكه انفي ان the north فيستيفال عندنا شخصين جايين من فرنسا هن اللي ثلاثة اسابيع قاعدين هون بجامعه رمان معنا Yeah, we came here to explore the city, get inspired by it and uh, meet some local musicians اختيار طرابلس عاصمة الثقافة العربية بال آه، 2024 فنحن بالنسبة لنا بنحاول من خلال هالنسخة التجريبية خلال السنتين الجايين انه نحن يصير هيدا المهرجان مهرجان دائم وب 2024 يكون يعني full-fledged festival متعدد الاوساط يعني ما بيكون بس بيشمل الموسيقى بس آه، آه، من فئات فنيه ثانيه ويكون يمتد على مدى ثلاثة أيام آه، كرمال نحتفل باختيار المدينة كعاصمة للثقافة العربية ونفرجيها الوجه الثقافي يعني ونبعد شوي عن النمطية اللي هي للأسف آه، آه، عندها وصمة مدينة طرابلس اللي نحن عم نحاول نشيلها